Yeah. V-Days. Cheki mihute hutema mkibonga, vidi haga zikisonga, blanda nikichoma ogopa, kushapin makali nikigonga, run steps na kanyaga siaka, pan puff na shikisha nyanya, land pack zungusha haga, hard fast na kata waba, cheki na choma na staki maswali, kama mkorino kawa kiswali, sina panganga netisha dasani, kunipanga bala ongeza makali, nikipata ganji sezi medi na warazi, nikibanjuka cheki usiku hawalali, kukiwa na njeve ni niwapashie karatasi, karibia kunicheki huku ni maganji, wote wakijipa wacheki kitambi. Pasta na hawezi fukuza shetani, anadai sadaka na gari, chingili kwa pori hadi kwa bari, kunipanga kuguza jua na kichwa, ama kiguna njia ama kilomita, la mkuna nia nikifika ah, yeah